في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة للشاعرة دكتورة أمل العرب في يوم مولدك تغني الطيور على أوراق الشجر فرحة بقدوم أعظم مولود شرفها بالحضور في يوم مولدك تغني الطيور على أوراق الشجر فرحا بقدوم أعظم مولود شرفها بالحضور وفاح العطر من الزهور وفاح العطر من الزهور فملأ الكون بالريحان والمسك والعنبر في يوم مولدك تغني الطيور على أوراق الشجر فرحا بقدوم أعظم مولود شرفا بالحضور وفاح العطر من الزهور فملأ الكون بالريحان والمسك والعنبر وجئت إليك وجئت إليك يا حبيبي مشتاق وجئت إليك يا حبيبي مشتاق وعيني من الحنين ذابت فيها الدموع من لهفة لرؤياك وجئت إليك يا حبيبي مشتاق وعيني من الحنين ذابت فيها الدموع من لهفة لرؤياك وظللت واقفة على أبواب الرجاء أنادي وظللت واقفة على أبواب الرجاء أنادي يا حبيبي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أدق بالصبوة على الفؤاد أدق بالصبوة على الفؤاد ونبضات قلبي تسابق الخطوات في الطريق إلى طيبة أدق بالصبوة على الفؤاد ونبضات قلبي تسابق الخطوات في الطريق إلى طيبة مركز الأحباب أرض ذات أصالة وذوات أفنان أرض ذات أصالة وذوات أفنان بها عاش الحبيب محمد والصحابة الأجلاء بها عاش الحبيب محمد والصحابة الأجلاء أناشد التمني أناشد التمني أن يحملني على رياح الأحلام إلى قبر الحبيب المصطفى سيد ولد عدنان أناشد التمني أن يحملني على رياح الأحلام إلى قبر الحبيب المصطفى سيد ولد عدنان وألمس بيدي وألمس بيدي الحضرة الشريفة وأسجد لله شكرا على زيارة مقام صاحب الكرامات يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله كم لج الشوق في هواك وكتبت فيك كلمات ولكن تاهت الحروف من كثرة الأوصاف مسكت قلمي لكي أنظم فيك أبيات فعجز القلم عن نسج صدري في وصفك لو لم يوفي الكلام فيك السنون والشهور والأيام ولم أسطر فيك من الكلمات غير يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا سيد الأكوان يا حبيبي يا رسول الله مع تحيات دكتور أمل العربي